ठीक है देख रहे सब इधर को टेबल नहीं होनी चाहिए टेढ़ी होनी चाहिए जिनकी इधर को टेढ़ी है उनके लिए फट है लेकिन ये बात कहना है कि इंग्लिश लिखने से पहले उर्दू में इतना नहीं है लेकिन इंग्लिश लिखने से पहले पहले मैंने पॉइंट बताए हैं पहले स्टेट लाइन फिर तिरछी फिर ये दोनों बातें हैं अगर तो ये लगा लेंगे जल्द भी ऐसे होगा ये नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे एक एक वर्ड आपको ठीक करना पड़ेगा ठीक है आवाज कम है स्टे या ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग ये कहना है समझ लगी आते लफ्ज इन्होंने कुछ बना लिया होगी इससे ये लफ्ज बन जाएगा ऐसे ये लफ्ज बन जाएगा इसमें दायरे में थोड़ा फर्क है दायरा गोल नहीं होता थोड़ा सा लंबा होता है ठीक है इसी दौर में मेरी एबीसी एबीसी लिखने की स्पीड कौन थी आज पता नहीं है कि नहीं है आपको लिख के बता एक्सेस अकेडमी लिखना है एक्सेस अकेडमी एबीसी की बात कर अच्छा मैंने कहा हमें एक्सेस अकेडमी लिख के देना ज्वाइन में

डॉक्टर की ट्रेनिंग पे नहीं थी डॉक्टर जो लिखते हैं वो किसी को समझ नहीं आता लेकिन आधा घंटा मुझसे पूछता था कि आप यहाँ तो लिखते कैसे <laughs> तो ऐसा कैसे लिखते तो वो कहते हैं हमारे कोडवर्ड होते हैं सबकी राइटिंग नहीं जैसे नहीं लेकिन वो कोडवर्ड उस बंदे को पता होता है जिसके पास उन्होंने भेज दिया समझ लगी आप इसलिए लेवल पर आते हैं कि जैसे हमने उससे बनाया था ये ए बन गया इसके लिए कुछ फर्क है थोड़े से मुश्किल आपको लगेगी फर्क आपको बता देता अगर वो पद अगर वो फर्क आप सीख जाते हैं तो आपकी जर्नी का ठीक हो जाएगा वो पहुंचे देखें